მოვიწვიე კომიტეტის ხდომა 4 შაბათს 12 საათისთვის. ხო? მინდა იმედი ვიქონიო, რომ ფრაქცია ქართული ოცნება შეასრულებს თავის ვალდებულებას და ან მისი მისი მხრიდან კომიტეტის წევრები, ან მათი უფლებამონაცვლეები დაესწრებიან ხდომას. ვისაც არ უნდა ხმის მიცემა, შეუძლია გამოხატოს ხმის მიცემისას.